Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս վարժությունում մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որի որը կոչվում է find, որին կտրվի ուրեմն մի զանգված օբյեկտների եւ ինչ որ մի տեքստ։ Եվ նպատակը նա է, որ մենք վերադարձնենք մի զանգված, որը ունի միայն n օբյեկտները իր մեջ, որի մեջ կան ինչ որ արժեքներ, որոնք որոնց բռնում են այդ տրված տեքստին, հա, search տեքստին։ Ամ ոնց ու եկեք փորձենք։ Ուրեմն գրում ենք function find որը վերցնում է մի զանգված եւ այդ search text-ը, search text, հա։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է այս մեծ զանգվածից, որտեղ որ կան շատ օբյեկտներ, քչացնել, հա, այսինքն հանել նրա այն օբյեկտներին, որոնք ուրեմն չունեն արժեք, որը բռնում է search text-ին։ Հետևաբար մեզ պետքա ֆիլտրացնել իրեն, չէ՞։ Դենց որ մենք վերադասնում ենք r.filter եւ ստեղ ուրեմն pass ենք տալիս մի հատ function, sense հանենք, ահա function, որի մեջ մենք կդնենք մեր լոգիկանը։ Հիմա ո՞նց ենք ստուգելու այս օբյեկտը արժի պահել, թե չէ։ Դե մենք պետք է ամեն արժեքը ստուգենք, չէ՞։ Հենց որ մենք ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք օրինակ անենք object.keys obj, սա կտա բոլոր բալանիները, const keys բայց իրականում մեզ մենք բանալին կօգտագործենք որպեսզի ստանանք արժեքը, չէ՞, բայց ինչու, եթե մենք կարող ենք միանգամից անենք object.values եւ ստեղ ստանանք values, բոլոր արժեքները։ Այսինքն, դա ինչ կտա, եթե մենք այս object-ը վերցնեինք, կտար white fang եւ jack london։ Okay, արժեքները միայն, ոչ թե առանց բանայիների։ Okay, ունենք արժեքները, ուրեմն հիմա եկեք պատտվենք իրանցով for let i equals 0, i is less less than values.length, i++, ստեղ ուրեմն values i, պետք է ուրեմն սա կտա մեր արժեք, չէ։ Հիմա եկեք համենայն դեպս ասենք թե այդ արժեքը տեքստ չի, կարող է օբյեկտը ունենա ինչ որ թիվ, չէ։ Եկեք նենց որ սա ուրեմն կպցնենք տեքստին, որպեսի սա ուրեմն դառնա տեքստ եւ մենք ստանանք տեքստ եւ ասենք ուրեմն if, եթե ուրեմն տեքստավորված մեր արժեքը .search search search text հավասար չի, հավասար չի -1 այդ ժամանակ պահում ենք այս օբյեկտը return true Եթե ամբողջ ցիկլով մենք անցնում ենք եւ ոչ մի արժեք չենք գտնում, որի տեքստավորված վիճակը չի բռնում search text-ին, այդ ժամանակ ուրեմն վերադառնում ենք false։ Okay, ուրեմն եկեք սա տեստավորենք եւ նորից կբացատրեմ ոնց է սա աշխատում։ Ուրեմն տեստավորվելու համար սա copy ենք անում, դնում ենք մի հատ alert-ի մեջ։ Այդքան բան run ենք անում։ Եվ ահա ստանում ենք object, որը իհարկե մեզ այդքան է օգտակար չի, ինչպես կարող ենք տեքստավորված վիճակը ստանանք object-ի json.stringify-ով, չէ, հենց որ json.string stringify um իրոպե find տա տա ահա այսպես run ենք անում սա եւ ստանում ենք ուրեմն adventures of tom sawyer author mark twain Ճիշտ է, եկեք տեսնենք, this should return advantage of some sort Mark Twain։ Այո, ճիշտ է։ Մի հատ էլ օրինակ կար ստեղ, եկեք դա կոպի անենք եւ ստուգենք իրոք աշխատում է թե ոչ։ Ուրեմն find տտտտա միջև ստեղ էր ոնց որ թե։ Ահա, run ենք անում։ Եվ ստանում ենք banana եւ apple։ Ճիշտ է։ Պետք է this should return banana եւ apple։ Այո, ճիշտ է։ Այսինքն ինչ է ստեղ ստացվում։ Լոգիկան շատ հեշտ է, նայեք։ Սա վերցնում է մի զանգված, որի մեջ կան օբջեկտներ։ Ահա, օրինակ, մի զանգված, որի մեջ կան օբջեկտներ։ Եվ ինչ որ մի search-ային տեքստ, օրինակ yellow, հա, դերին։ Եվ իր նպատակը ինչ է, որպեսի ինքը վերադարձնի մի զանգված, որի մեջ կան միայն այն օբջեկտները, որոնք ունեն ինչ որ մի արժեք, որը որի մեջ կա այս տեքստը, yellow տեքստը, okay? Նույնիսկ եթե ես ընդհանրապես yellow չներ, այլ լիներ my favorite color is, ասենք թե sense, չէ։ Ինքը մեկա բանանը բանանը կվերադասներ, նայեք։ Տեսա՞ք, վերադասեց բանան։ Ինչու՞։ Որտեվ search-ը մենք չենք հա, փորձում հասկանալ հավասար է թե չէ։ Մենք search ֆունկցիան ենք օգտագործում։ Search նշանակում է man արի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ամեն օբյեկտի համար վերցնում ենք նախ եւ առաջ բոլոր արժեքները, օրինակ apple եւ red, պատտվում ենք ամեն արժեքներով եւ ամեն մեկի համար ստուգում ենք այս օրինակ տեքստը եթե մենք իր մեջ մանգանք տրված տեքստը, օրինակ դերին, կամ է չէ, թե չէ։ Եթե եթե կա, վերադարձու true, այսինքն պահի դա նոր ֆիլտրացված ոնց որ զանգվածի մեջ։ Եթե ոչ, շարունակի հաջորդին։ Եթե ոչ մեկին չենք բռնում, այսինքն մեր for loop-ից դուրս են գալիս ու ոչ մի արժեք չենք հանդիպում, որը բռնում է մեր սրճարած տեքստին, ապա այդ ժամանակ return ենք անում false, որպեսզի այդ օբյեկտը չլինի ֆիլտրացված զանգվածի մեջ։ Եվ ընդհանրապես ամենավերջում այդ ֆիլտրացած զանգվածը վերադարձնում ենք։ Եվ ահա մենք ունենք մեր ֆունկցիան, որը վերցնում է ուրեմն օբյեկտներ, զանգված օբյեկտների եւ վերադառնում է մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կան միայն այն օբյեկտները, որի որի արժեքները բռնում են տրված search text-ի։ Կոդը շատ པարզ է, սա իրականում կարող եմ ավելի པարզացնեմ ձեզ համար, այսինքն սա կարող ենք օրինակ վերագրենք ինչ որ մի ասենք value text հա, տեքստային արժեքը value-ի, եւ այս value text-ը անենք search, ահա, եթե դա ավելի հարմարացես, ահա, կարող ենք sense անենք։ Եվ հիշեք, որ այդ search ֆունկցիան վերադարձնում է index-ը, եթե գտնում է, կամ -1, որը parse է, այտենց index չի կարող լինի, այնց որ -1 նշանակում է չի գտել։ Այսինքն, եթե մենք հավասար չի -1-ին, նշանակում է գտել ենք։ Նենց որ վերադարձնում ենք true, այսինքն այո, այս object-ը ունի այդ text-ը իր մեջ, եկեք պահենք, մի ֆիլտրացրեք։ Մոտավորապես տենց։ Հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջում